ni auto YouTube. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright. So kita berjumpa lagi pada hari ini dan tak lain tak bukan ada unboxing lagi. So model pada hari ini uh, special sikit. Consider special lah. Kerana first dia model ataupun bukan model, brand yang baru. Lepas tu uh, dia punya features ada lain sikit lah daripada yang lain. Alright, jom kita lihat apa modelnya. kotak yang besar juga So nama brand dia kali ni tak ditulis dalam bahasa English Cuma ada AK series macam ni Dan tiga perkataan dalam Mandarin ini bermaksud STS Okay, apa maksud STS tu sebenarnya dalam Mandarin saya dah tanya, saya tak boleh baca Ini bermaksud um, raksasa yang makan besi ha, Macam lah. Okay, So model yang kita ada kat sini AK74U. So sebenarnya uh, kita kata brand STS lah. Brand STS ni sebenarnya dia adalah pecahan daripada brand MST. So that's why dia buat perkara yang sama. <laughs> Sebab MST pun memang ada AK74U kan. So sekarang dia pun buat tapi dia buat line sikit. Ha, jom kita lihat apa kelainan dia berbanding dengan MST lah ok kalau anda perasan memang hampir sama kan dengan MST punya sebab dia memang pecahan daripada MST ok so ini STS lah nama dia ok ada user menu ini dia punya bat dia punya Mac so dikatakan Mac dia adalah sama dengan Mac uh, AKA ataupun Alpha King Lepas tu ini juga kena pasang sendiri Dia punya features uh, flowback ataupun dust cover dia yang bergerak-gerak um, Ada botol kecil satu tak payahlah keluarkan uh, Ada cermin mata keselamatan Ini yang penting kena pakai sentiasa uh, Semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan ya uh, Yes dan dia ada bagi yang ni uh, Muzzle head warna hitam Yang attach kat sini warna orange tapi dia boleh tukar kepada hitam Okay ini dia ah, Nampak tak? Inilah kelainan dia. Ha, kayu man, kayu betul ni. Okey. Jom kita tengok apa lagi ada bateri kecil dengan charger 7.4 volt serta sedikit gelbo dan juga ada ni untuk pasang bat dia dan ada dua uh, skru kecil nanti saya bagi tahu apa kegunaan skru kecil ni alright kita jumpa lagi pada angle yang lain Okay, so kita dah tukar kepada angle line. So apa yang anda nampak memang ini dari dia STS AK74U yang macam Cheng Ming pun ada, macam MST pun ada kan. Ha, ni macam apa uh, penutup kereta Ferrari pun ada. <laughs> Alright, cuma yang beza you boleh nampak, tengok perbezaan utama dia gearbox warna biru Lepas tu dan ha, bahagian part ini Inilah keistimewaan Untuk model yang ni Ini memang kayu ah. Kayu yang memang solid punya So anda lihat lah Ini memang kayu lah Cuma perasaan di tangan Dia masih lagi macam Kasar-kasar sikit Dan ada macam tajam-tajam sikit lah Maybe anda kena guna uh, Kertas pasir untuk gosok sikit Dan sapulah Shellac ke ataupun apa kepada dia Ini memang Ketulan kayu lah ni Ha, memang best perasaan di tangan memang best dan uh, selain daripada itu saya rasa hampir sama dengan model yang kita pernah buat dan ini dia punya butt lah consider agak keras ada lubang untuk letak QD artinya sling point tu uh, nylon lah ni keras memang keras dan Mac okay, Mac dia kali ni uh, line sikit kalau anda lihat dia memang masuk gerbo di sini apa yang kelainan dia dia punya tempat konektor dia sebab di sini kalau anda lihatlah nampak tak all the wow! uh, yang kita dapat memang dia punya konektor ataupun terminal ni terminal mag ni lah dia gunakan jenis spring yang kalau anda pasang macam ni selalu dia akan terkepit dia akan terkepit time anda keluarkan dia ataupun time anda masukkan dia so spring tu akan patah ataupun bengkok so kalau dah macam ni yes dah ini dia okey dah tak tak ada masalah macam tu siap dia ada tulis STS 74U 7001162 ni series number ke apa aku tak tahulah okey dan dia juga dilengkapi dengan uh, ini ya Swiss Mac Prime So nanti kita kena pasangkan yang ni kat sini dan dia punya uh, blowback di sini. Nampak tak? Ni akan gerak dan kita akan ikatkan bahagian ini. Dua ni nampak? Ikatkan dia kat sini. So time ini bergerak, dia akan menjadikan dust cover kepingan ini bergerak-gerak juga. Okay, dan dia ada bagi yang ni. Uh, dia punya ni plastik. Tapi ada warna hitam lah Kalau anda tak minat dengan warna orange boleh tukar Inner, inner barrel dia memang daripada aluminium Tapi dia punya gearbox uh, Artinya gear Dalam gearbox ni adalah nylon Dengan kata patch baru sekarang Ada jenis yang memang dah siap upgrade lah Artinya dalam ni dah jadi metal gear set Tapi uh, kalau nak yang tu boleh juga Cuma yang model yang kita ada sekarang uh, kita ambil agak cepat first batch dia memang tak ada lagi yang Metal Gear set yang Metal Gear set ni uh, selepas ini baru ada sekarang ni memang semua yang anda lihat yang ada dalam stok kami tu adalah nylon lah. dan ni ada satu pin pin ni untuk ni ikatkan di sini dan ada dua skru nampak tak? Ha. dua skru ni untuk ikatkan dia punya ni lah dia punya blowback tu. Okey. So sekarang saya akan uh, pasangkan bat dengan pasangkan uh, blowback tu dulu. Lepas tu kita cerita lebih lanjut. A few moments later. Okey, so sudah siap pasang. Apa yang saya buat tadi adalah masukkan pin tu kat sini dan anda kena ketuk-ketukkan dia sikitlah. Selepas anda dah buat macam ni, ini ada button satu nampak? sekarang dia dah buka kan bat ni tekan button ni dia akan lipat dan dia akan sangkut kat sebelah sini ok dan yang sebelah sini pula yang tadi saya pasangkan ni, cuma slot in saja masukkan saja ke tempat dia dan ini twist pusing ke sini anda dah boleh masukkan ni ke bahagian sini dah dan satu lagi uh, apa yang saya buat tadi adalah ini saya ikatkan dua skru ini untuk inilah nampak sekarang dia dah attach sekali kan okey dan untuk bateri dia pula macam mana bateri dia so bateri kecil ataupun bateri yang macam ni pun boleh masuk uh, masuk ke dalam ruangan sini nampak tak ini ni ada ruang kat sini tetapi tak boleh masuk bateri yang besar sangat dengan bateri yang panjang sangat sebab dia tertahan kat sini So tak boleh panjang sangat So saya cuma masukkan yang kecil untuk testing sajalah nanti Okay, macam ni Dan masukkan dia Dalam Dan tutup Ni ada tutup ke sebelah ni sebab kita tak pasangkan yang ni Okay, so sekarang uh, safe Safe memang tak ada apa Kalau yang ni dia semi Eh sorry, ini auto Ke bawah ni semi So kita lihatlah ni Walaupun di sini you nampak lah Tapi ok Ni auto Oh sedap bunyi dia Walaupun 7.4 volt saja ya Dan kalau anda pakai auto memang akan jadi macam ni kadang-kadang Kalau pakai semi memang dia tutup rapat setiap kali lah Nampak? Ok so sekarang kita akan timbang, ukur Dan selepas tu kita buat FPS testing Ah ya yeah terlupa Mac Prime eh. So kita try Mac Prime. Oh. Okay, cuba dengar eh. Tarik. Ha, dengar. Ada Mac Prime eh. Okay, sekarang kita tengok jumlah panjang dia sebelum kita lipat dah. Jumlah kepanjangan 74 cm kalau dah lipat sampai di sini sajalah. Kalau tanpa lipat panjang saja 74 cm, kalau tidak uh, dah lipat 50 cm saja. Hui, pendek ni. Tekan button ni tengok. Wah. Lebih tactical lah. Tactical. 50 cm betul. Okey, kita tengok pula berat dia. Perasaan di tangan macam berat juga. Okey, 1.338 gram. So memang sedap lah perasaan di tangan dengan blowback Ada ni, ni panggil apa lah uh, Dia punya M, tempat M Dengan tempat anda nak pasangkan skop Ni, pasangkan skop Okay So kita balik kepada um, close up Dan lepas tu kita ke FPS testing so kita menggunakan gel ball 7 ke 8 mm. Ini gel ball eh. Kalau gel ball anda tekan, picit dia pecah ya. Ni Mac, masukkan gel ball dalam Mac. Mac AK memang besar. Boleh masukkan agak banyak gel ball dalam tu. Seperti semua AK yang lain, masukkan Mac daripada kiri sangkut tolak ke depan. Ha macam tu. Disebabkan ni ada Mac Prime, kita prime dulu. Kita mulakan dengan semi. Mr. H dah ready Jom kita mulakan 252 261 257 231 249 263 257 259 Oh 288 250. Alright, kita pergi kepada auto pula ya. Yeah. Jom ke auto pula. Alright, dapat 10 biji. Uh, rate of fire lah kita panggil. Dengan average 20 250 lah, average 250. Dan kalau anda perhatikan dia punya rate of fire boleh dikira agak konsisten. So memang sedap lah ni. Okay, so kita dah tengok FPS testing tadi. So memang around dalam 250 FPS lah. Consider sedap. Memang perasaan di tangan di tangan tu memang best. Memang sedap juga dan dia ada blowback. Adalah sedikit uh, uh, kick lah. Boleh kata seronok lah juga. Dan yang paling best sebenarnya ni yang ni perasaan di tangan memegang kayu ni memang best cuma yes dia kasar sikit lah dia kasar sikit je kalau anda gosok dengan kertas pasir sikit memang cun Okey. uh, Untuk kemasan dia memang Consider uh, satu lagi Model AK74U Yang consider memang best lah Consider one of the best lah yang pegang di tangan Jadi uh, saya nak bagi rating Ratingnya 8.5 lah untuk ni 8.5 sebab dia ada My prime uh, dia punya FPS pun agak tinggi dengan yang paling best sebenarnya part ni lah memang part ni tak lain tak bukan yes walaupun model lain ataupun AK lain boleh je anda ganti artinya anda beli uh, kayu ni sebagai accessories untuk tukar tetapi tu mahal so yang ni sebenarnya dah siap datang sekali dah dengan kayu so anda jimat lah memang consider best memang best ya Okay, uh, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, sila tekanlah button subscribe di bawah ya. Dan juga untuk mendapatkan lebih info tentang model ini, linknya ada di bawah description. Alright, so kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.